बसमीम् अल्लाम नॉलेज सेंटर में आप सब दोस्तों को खुश आमदी kindly subscribe my channel for more videos and updates तो दोस्तों चलते हैं तारीख के कुछ ऐसे दौर में जहाँ ना तो मोबाइल फ़ोन था और ना ही इंटरनेट हाँ दोस्तों आज बात करते हैं अट्ठारह की जब आज की तारीख मतलब आठ अगस्त कराची से मुल्तान के बीच के लिए ऊँट ट्रेन सर्विस शुरू हुई ये ऊँट ट्रेन सर्विस सिर्फ पोस्ट का काम करती थी ये ट्रेन कराची से कोटड़ी हैदराबाद सेवन लाड़काना शिकारपुर बहावलपुर से होते हुए मुल्तान पहुंचती थी ग्यारह मील गुजरने के बाद ट्रेन में जो ऊँट लगे होते इन्हें चेंज किया जाता ताकि ऊँट थक ना जाएं ट्वेंटी में हिजरत तारीख की सिंध से कई लोगों ने सिंध से अफगानिस्तान के लिए हिजरत की और इस हिजरत में खास ट्रेन का इंतज़ाम किया गया 1930 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा का तेरहवा सेशन हुआ जिसमें सिंध को बम्बई से अलग करने की सख्त मुखालफत की गई ये इजलास अकोला शहर में हुआ 1957 में आज की तारीख को मतलब अवामी लीग के रहनमा शेख मुजीबर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेड मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दिया था तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे शुक्रिया